Me despierto en las noches y veo tu cara chiquilla, tu mirada que llena mis sueños de amor todavía tan cruel despertar y saber que no estás a mi lado Se me llenan los ojos de lágrimas, no te he olvidado hay soledad No te quiero jugando en mi mente hay soledad Cada noche te siento presente hay soledad Los minutos contigo no acaban hay soledad Cada noche un martirio de mi alma fantasía Cada noche le pido al Creador que tú vuelvas conmigo Pues mi vida sin ti es caer en un gran precipicio Hay soledad No te quiero jugando en mi mente Hay soledad Cada noche te siento presente Hay soledad Los minutos contigo no acaban de mi alma hay soledad. No te quiero jugando en mi mente. Hay soledad. Cada noche te siento presente. Hay soledad. Los minutos contigo no acaban. Hay soledad. Cada noche un martirio de mi alma. Música